polita da, eh, txokoa. Lagun batzukola kofradia sortzeko eta izan jarri behar zitzaioela eta atera zen ideia izan zen eh, ba, Amerikaren konkista garaian eh, Espainolek eta Portugasek hartu zituztela Afrikar batzuk, es, Afrikarrak esklabo gisa, eraman zituztena itxasun, itxasun bestadera, eta horietako asko ba, esklabotzari ez egiteko eta ba, ospa egin zuten, komunitarte askeak sortu zituzten, eta ditu izieten xibar. Etik eh, presoen zenide lagunak, eta iaslaren zenide lagunak, E, elkartuko gintuen e, ba, bueno, gune bat sortzea, kolektibo bat sortzea hemen ba, ba elkartzen garelako beste hainbat kontutarako, elkarri bat esamateko, baina bueno, baita ere elkarrekin aldela jaiak ere ba, bueno, e, momentu latza pasatzen ditugun bezala, ba, aldala ez, ba, beste momentu batzuk ere elkarrekin pasatzeko, eta ba, beste ideia bat ere bazan, neurri batean, e, hemen gure hartan egon ezin duten, sibaroiei ere agotxa emateko jaietan, eta parte hartzea haiek alduten neurrian, ba, gure bitartez, e, pixkanaka haiek ere hautsa izan dezaten jaietan. Eh? eta bueno, badakigu zure horren urtera begira, ugantolatuko ditugu gauzetarako, baien hautsa ere, ba kontuan izango dugu Ordan bi gauza, ez? Norbait senideak, lagunak eta, ez? eta daiaren senideak eta lagunak elkartuko dituen kolektiboa sortzea, eh, ba, bueno, elkar ezagutzeko, ze batzuetan elkarri laguntzeko, elkarri indarremateko eta bestetik, ba, eh, ez da dizi bat hori da. Gure bitartez, ez da hemen egoteko. Eta batez ere deia, ba, azken egun hauetan, e, kofraiaren berri izan duen guztiari, eta nola baita xibaro ikur horrekin bat egiten duen guztiari, ba, deia parte hartzea irekia dela, eta bueno, eh, badaukagu e, bai, badukagu, azkenan ezagutzen gaitu jendeak, ezagutzen ezkaitunak ere berala, da, sibaroren bat horti, ba, esateko gogoa duela, eta ba... Eta torra dilla. Torra dilla. Ba, aurrerako... hori da. aurrerako kontuetan barne hartzeko, eta antolatzeko.